دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ بیری جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں Urdu T V twenty four دوستو ہماری مزید اچھی اس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ آج کل سوشل میڈیا پر آپا زبیدہ کے متعلق بہت زبان درازی کی جا رہی ہے اور بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت کمزور گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ خود بھی بہت بور خاتون تھی اور ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپا زبیدہ اچھی خاتون نہیں تھی دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی جیسا بھی ہو مگر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اکثریت کے ساتھ ان کی تعریف ہی کی جاتی ہے آپا زبیدہ کی ایک آپا زبیدہ کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کا گھریلو رہن سہن بہت اچھا تھا آپا زبیدہ اکثر اپنے ٹی وی شوز میں کہا کرتی تھی کہ مجھے پاکستان کی عوام سے بہت محبت ہے مگر پاکستان کی عوام نے ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی حد کر دی حالانکہ وہ تو پاکستانی عوام کو بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی لیکن ان بیٹوں بیٹیوں نے اپا زبیدہ کا بھرم توڑ دیا ناظرین جس طرح اپا زبیدہ ہم سے محبت کرتی تھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپا سے اپنی محبت اور عقیدت بھرپور رکھیں دوستو آپا زبیدہ سے ہماری محبت اور عقیدت صرف باتیں کرنے سے ہی مکمل نہ ہوگی بلکہ ان کے لیے فاتح خانی کروا کر اور درود شریف کی کثرت سے آپا زبیدہ کی روح کو پر منور کیا جاتا ہے کیا جائے گا